osemakula yaluwo nga guwayamba basigadde abaana bo babo abaana basinga mulimu baganda bange bange olina abaana nga bameka wano nina abaana bawera oweza bwe kumi bali musanvu olinako ababo nga bameka bana abalaba abaganda bo mm. kati semakula yatali wa luganda lwonna naye wagambaku omusembeze era nali nomusembeza kwaye kasi yasoose mm. nalondako kasasiro kati saazi naali bweru sokoli indako ogambye walondako omwana kasasiro hmm. okutuuka ebweru yatuukayo ati wamulonda ayina emyaka emeka namulonda bebi kasasiro era muno muzoni yamu muno nedda hey. Eh. eri awali usafi paaka wali, wali okolerayo wamufuna otya nali mpangisaayo naali bweru namusomesa ngasomera nakivuba bbulu hmm. wamufunayo enkana atya yali wa miezi nga mukaaga nalisi nakafumbirwa nga nalisi nazaalayo yadde mwana hmm. yalwa myezi nga mukaaka tesaa zino ali myaka nga abiri omufuna otya bamusuulawo polisi nejja ne bakkiriza nobeera naye bye mhm. hmm. namulonda nali ntutte musulo eyositale yanaku olitutte musulo ku maca guno gwakabaketi nenengera omwana nga bamusudde kasasiro hmm. kwe kusooka nempumuza omusulo nentambula nensanga omwana netoloola rawundi nga sirabawo muntu naye ngaomwana ali kankana eh, kumi nabbiri kitundu nemulondawo nemutwala nemunaaza nemwambaza esaati ya bba wange nemuwa kyayi neyeba gyalinga mukaaga musanvu mm, mm. nomwacayi nekebaka katwekasi tukasanga musanvu mm. nenkasotera emmere nenkawa nenkawacayi nenkatwakupolisa ekibuga nebanga osobera naye kunze nali sinakuzaalako nembeera naye paka kati wagenderewe nomuwerera nasoma siniyafu yagikolera katwe nuulu adi uh, emboozi ya semakulu atukyagikwasiza amaanyi tulabe nga tutegeera kino ki bazadde bangi muyina abaana bali eyo neolwosi muyinza obutamanyi abaana be bayita abamu nooba ne muleka abaana emabega abamu omuleka waka n'asanga bakakitaabwe n'abalala bingi bwe bityo bwe biri abamu mufuna embuto nga taata mulala ogolubuto n'oluwa mulala oba kitaata n'abeera nga tafiiringa mwana ono ngaamusiba musibe abamu muli bakadaama oli bweruwaggwanga ogenda kuba kyeyo waliku omwana we uganda eh! naye nga tomanyi kyekiri e uganda ebintu bitambula bita uganda kati wetuuse ebintu bitabuse sina uganda wabula ensi yonna nga bweri e, bonna siga nti semakula yeka naye bonna kati e, semakula yaliwo nga gwewayamba basigadde abaana bo babo abaana basinga mulimu baganda bange bange olina abaana nga bameka wano nina abaana bawera oweza bwekumi bali mu musanvu olinako ababo nga bameka bana abalaba abaganda bo hmm. katisemakule yatali wa luganda lwonna naye wagambaku omusembeze era nali nomusembeza kwaye kasi yasoose hmm. nalondako kasasiro kati esaazi naali bweru sokoli indako ogambye walondako omwana kasasiro hmm. okutuuka ebweru yatuukayo atya wamulonda alina emyaka emeka namulonda bebi kasasiro era muno muzoni yamu muno nedda eh. eri awali usafi paaka wali okolerayo wamufuna otya nali mpangisayo gyewava noja nobeera te ngaosula eno banaye abantu embeera mwebayita si nyangu nnyo abatulaba batugobero situkola stories ziba touching stories ziba emotion john tubeere nga tunuza kamera saidi eno abatulaba tukola emboozi oluusi za muntu wa bulijjo tutuuka ku muntu nabo omuntu embeera mwabeera ayita gyoli oyinza olowooza oli bubi naye ngaate oli bulungi kuba tunira omukyalo ono nga wabeera abaana babeera nabo bwetukoyinza ogamba oba omukyala yazaala mangu abaana alina bangi naye nga mulimu abaana batali babe naye omwana atuuka n'akula ngaamanyi gwali naye ye mwana owe ah, gundi semakula kwataako ku mwana ono eyo alemerabikira mu kamera eno kati maama obadde otunyonyola ku mboozi omwana gwe walonda ku saafi kati saa zino ali bweru namusomesa ngaasomera nakivuba bbulu wamufuna mm. yenkana atya yali wa myezi nga mukaaga mm. nali si nakafumbirwa nga nali sinazaala weyadde mwana mm. yali wa myezi nga mukaaga tesaa zino ali myaka nga abiri omufuna otya bamusuulawo polisi nejja ne bakkiriza nobeera naye bye Mm-hmm. namulonda nali ntutte musulo esitale yanaku oli tutte musulo ku maca guno gwakabaketi mm. ninengera omwana nga bamusudde kasasiro kwe kusooka nempumuza omusulo nentambula genensanga omwana netoola olalaawundi nga sirabawo muntu naye ngaomwana ali kankana eh, kumi nabbiri kitundu mm. nemulondawo nemutwala nemunaaza nemwambaza esaati ya bba wange nemuwa kyayi neyebaka gyalinga mukaaga musanvu mm, mm. nemwakyayi nekebaka katwekaasi tukasanga musanvu mm. nenkasotera emmere nenkawa nenkawa kyayi nenkatwakupoliisa ekibi nebanga osobeera naye kunzeye nali sinakuzaala nembeera naye mm. mm. paka kati wagenderewe nomuwerera nasoma sini yaffe yagikolera katwenulukatisaawa zinaalibweru mm. kati yasomanga yagendanga okusoma wemusindika ku washing bible eri awo era mukisenyawo ngaovudde ku safupaaka onze genda oyiga okwoza emmotoka mukama gye yamusaasirira naayiga okuvuga kubanga mutaani we atandise osimbula ngaawezesa mwaka kumi n'ekyo atandise eh, osimbula emmotoka nensanyuka nenzikirirayo gye kuwashingibe nembagamba bane mwebale nembeebaza kati nemulinda nayiza emyaka kumi na mukaaga ngeze emyaka kumi na mukaaga nemuteeka mu paaka onze genda osika ekijgi nga njagalya dde akakase okuvuga ku nguudo kati weweza emyaka kumi na musanvu weyafunira omugagga yali musajja muwarabu namugaa mwana go nsanyusiza jangu otandika okunvuga ngaontwala ku mulimu n'okutwala abaana ku ssomero ku makya ngaomwezi amu emitwalo ana mu etaano awe ah, katandikira kwakali kamaze sini yaffe akagenda nekakomao bwekatyo nekatandika ati wetwali tube netusengukawo kagenda okuva ewa bosi nga tusenguseewo ate ngeri ewa bosi omulimu gufudde nekatandika osula mu bigoma eh, eh, oh, oh, wokyesitegedde bulungi hmm. eh, omulimu olina bosi ogwo gyewali okolera bosi we gyekaali kakolerawatuka neguggwawo eh, nekatandika osola mu bigoma nga kakuze ate hmm. Hmm. awo ngaakuze ngaakulidde eddala lyavuga bosi kati weyanzuula ali ngenze king fad kyusa sente emwatuka time nga temukyawuliziganya ng'alina gyabeera nga naawe kati nemutuka nga temukyawuliziganya noosengukayo kati nengeze king fad kyusa sente waliwo senga wange yali juba mm. yali awereza sente ngayagala ngende ku saiti ntereze saiti ye mm. kati nga nino zikyusa nzize muza uganda mm. nenkalaba kati nze saasooka mulaba lwanaa muntu kujja nga adduka nanjoola eh? nafuka munansi nakaaba kwekiwuka nti ntunywa omuntu embuuza mmusa ate kiki ye mubeera lidda wakati nange mama natuuka eka nga wasengukayo nange mbadde nga nsula mu bigoma naye nga bosa nkozesa tamanyi watuufu wenkolaki ensaguli omulimu gwayonooneka kati nenfuna ogwa takisi era kati gwe mulimu gwekaye maama nzaawuse kasita nfunye omuzadde nemukwata netugenda ewaka amaze okyusa sente netugenda ewaka nemulaga ewaka netubeera naye kati nemugawo manyi musa nga kyenwanirira mu nsi kimu omwana nga si wakikakyo obanga tumumanyiiko mayitire essaawa yonna asobola okkula n'azaala nga naye talina waziika ki baana nenwana nenwana we yagenda ebweru kati awo ne bamuteekamu emisoso nti ogenda ebweru osooka kuba na ah, mukazi omwana ono yatuukira okutuuka semakulu ono omwana sooka omuje omwana we yatuukira okkulaotuukaawo hmm. yalireda amaze otegeera nti wamulonda bulonzi ne kakati takimanyi naka takimanyi takimanyi amanyi nze maama amanyi taata we twayawukana naye so takubuuza taata aliwa amanyi yenze maama we ntakubuuza taata nti maama taata aliwa era yakimbuuzaako ne mugaa twayawukana natulika naakaaba hmm. ne mugamba oliva ovuddeyo oliddamu noonoonya ki kitaawo kasa gyakolera teri atamanyiyo hmm. kati antuukugenda ebweru Mm, etuuka ogenda eyo ne bamugamba ogenda owasiza kati buno busente bwe yajjanga akola mm. ne tubukolamu embaga efooti neefaananyi weebiri mm. newasa mukyala muto ne tukolamu embaga kati we twakola embaga awo ne tugoba ku byebweru n'agenda kati esaa zino aliko abaana babiri abazalidde ebweru omuwala ali muno agenda n'akomawo n'addayo mm. Hmm. kati temukyawuliziganya nina simu ya mapeesa sina simu ya, ya nene mm. mm. naye nga namba zozirina nga tolina muntu gwoyinza kuwa namba nembeera nga muwuliziganya kati wemba njagala mufuna wemba kale njagala kumanya waali nkubira mukyala we ne mugaba musa gyali nti maama gyali mulungi bwe bityo mm. mm. tanoonya ku maama n'alaba maama nti embeera mwoyita si, si ya mulembe oba yetanafunamu kasente kati sente nga ze yali afunye nazikwata nengenda eruweero nengula ettaka nemugamba musa nobanga ofiiriddwa mwana awoziikangabane kati nemugamba tosookanga kumpa kirungi sooka otekeko ennyumba hmm. omanye nti olina wokola ki hmm, hmm. kati ah, simanyi kati musa ali mu mbeera ki ali bulungi alina kyeyetandikiddewo bana ebintu ebimu byewuunyisa gyetutambulire eno abantu abatulaba eyo gyemuli ebintu ebimu byewuunyisa tuuka noolaba ebintu kuba kati embozi gyetufunye ate eno twagiyidde ndala tugikoze tumanye netutuuse naye nga ate konekitinga n'abantu abalala waliwo omuntu omu oyagambako nagamba sonka obadde ku bantu lwaki kyova mu kuyamba abantu booyambye bakuttisa booyambye bakubbisa booyambye ate nawe baagala kutta bakwesibamu ekyaddala nange ngezaako okulwana nensonyi waabantu naye kyebayita okuyamba omulu yaŋamba nti this is a calling bwoba katonda akuitonda obeere ngaoyamba ku bantu abalala ne bookola otya okukyejjako era kikuyita kikunoonya nekikuddira kati laba gye tuli yemu ekifaananganako ngono omukyala abaana naye bajjayamba obutuni embeera nga mwali eyungula eziga naye ate eh, ebimu bikugwako naye tuyinza okufuna ekyokuyiga eri abantu abamu tujukire nyimba ngeza akafero bulandina atuko kufumbira no mugamba sinze kitaawo ku last moment se ebintu bifanagana konga bino eh. mama wange kati emboozi eno olabikosa sajinyumiriza nze omuvubuka ono wali etaza alaba emboozi eno oba nedda ogiraba Mm, kubanga sigwa muzaala takimanyi sigwa muzaala ne kati fe otubuulidde takimanyi ate era saagala nti oba akitegeeko ayinza okubuuza ebibuuzo maama wanzijawa maama bisanti kati tutunyumiza emboozi eno bikoze emboozi eno ebiseera ebisinga obungi tuziteeka online abajja kulaba emboozi eno mm. ansa tezi ne kati ndowooza ali myaka ngaemeka kati aweza emyaka nga abiri mu ebiri wegityo mm. abiri abiri mu ebiri eh, asemakula onosooka obeere naye awe ali mu myaka nga abiri mu ebiri kati kitegeeza naye akuze because omuntu yenna atuuka time simanyi bazaire we bali bajja tuwa bulamu awo kyamanyi omuntu wakula natuuka time nga yina okumanya ekituufu siwe kiri muzeeyi ono ye mukyala we n'abaana ah! bannaayo semakule yalondebwa kasasiro <laughs> ah, ani mpozi irinnya ndirabide sorry musa kati ate amanya g'ekikago n'omuwa galiwa era wampologoma wuuno eh, wamutuuma ntale kyekika kyani ekyo eh, kati kyekika kyomusajja gwenasookerako eh, wasookerako so wamuteeka mu kika kyomwami gwe wasookera gwe wali wakafanatona wafumbirwa <laughs> ono ye mwana we ne mukyala we ah, kati ah, tajjanka eno kunoonya ku mama gyoli akulabeko buli watuuka abeera bize kola ki lwe yansuubiza babosi be ne bamuyita maama ne bamuyita nasooka ddayo so nonatuukako hmm. wakakulaba maama waali tanaba eh, naye singa abanga atuuse nga alina okujja okulaba maama waali onaamuganya najja natuuka nalaba eno gyobeera hmm. Eh? Hmm. mbeera si yamulembe byatewoomesa nakabululu naye nze mbadde endowooza nti kati kuno ate ayinza okulaba emboozi eno oba oba tagirabye tugimuweereza agimanye walibanga zze tulibaawo najja nakusinkana ne tulaba kikyayinza okuzzaako ayinza okujalunga mukabulaga mama wanonda banga kitogamba naye bibaawo omuntu atuuka n'aguma kubanga kyendowooza ettaka waliziika abaamu kanti kati era genda kubiraba kubaffe tuli online ate abantu abali ebweru batulaba nnyo kati ale nekyakyo balibadde twetaaga atleast twasobola bako kyayinza okwerekeza najja nasooka taddukirira ku maama ate ne batoobe baoli nabo ffe tuli kye tulabanga ekyamakulu simanyi maama okiraba oti ekyo hmm. tukirekekoolejetwakisirikiranga famiy hmm. nanti kati ferwale gye tulina jja kumala era abirabe ge mazima kale tunalaba omuntu kyanaaba ezizaako so omukulu musa akolera mu ggwanga ki alikata eh? akola mirimu kyekata era limba driver yagenda na kampani kibwe yali agende yeyitiramuyawanene gundi wano wagula emuyenga omuyenga togijukira linnya ee eh? eh, ok kuba singa obadde ogijukira osanga ate bo twali badde tubatuukirira kuba kati twetaaga tulabe semakulu oyo ate nga naye abako batwa tolina ekifaananyi kye kyofunyemuuko omu ekifaananyi ky'omukulu musa tokirinamu eh. okay abatulaba era abatugoberera eh, tuli mubitundu eno makinde division gye tulimu wansi gye tuzze mu bitundu byenamuwo nga tukubaako emboozi gye tukola egenda mu maaso wano mu ggwanga lyaffe erya uganda tubasubiza okuba nga tujja kwongera maaso kuba nga tutuuka ku muntu wa bulijjo tubere nga tufuna emboozi endala kati maama gwe pulaani ki gy'oyina eh, wetudda ku mboozi ya semakulu oyo pulaani ki gy'oyina atuukako mu ddwaliro mhm. ne tuzuula ki buzibu ki obuvaako ekyo ekimusumbuwa mm. n'okusoma mm. endabirira mm. mukama atusase ntufuna ebyo abaatuyamba Ah, temuzuulanga temukolanga extra jasa wadde ngaomuguliayo bukerenda n'atereramu then kiyitwalanga bbanga kino kiddamu omugulira amakerenda hmm. ayinza otwala myezi ngaebiri ate nekidda hmm. semakula semakula alwanyeko ne mune alwanako ne mune nga ine byabaana neyekuba newamukubako bwati ku lubuto nga kikomawo eh. nekiba kyakavaamu eh, eh. Hmm. taba oba nga alina mune ania webityo sobagambayali anias atwategeera kwaniya eh. mm, yekwata eno wansi mm. eh, senga twategeera sekikulu yetaaga x-ray mm. then asobola tufuna treatment era ddala naterera then nga ebyokusoma nabyo binababijira mpolampola ah, kale abatulaba ah, waliwo abantu abali muno okumpi mukulu mulyanyama yemeeya waffe oweeno kyentebe okay mukulu mulya nyama meya waffe tera okubeera naye eyo kitebe kyenup atubeeko kyetukolawo mukyaba asobodde tulina n'abantu baffe bali muno okumpi okumpi muno mu divisioni yaffe muno eyemakinde ngaosobola okujja n'ogamba ah, kangenda tlisiti mbatolereko salaamu kangene mbabuuzeeko embeera tebeera etambule kuba buli omu waali aba yitakukubeera ngaakolaki ngaatambula omubeere nga bugenda mu maaso nga bweyongerayo linyangeze sonko muhammadi mpozi nga omukadde ono alina kyaŋŋamba ekisembayo then ate mbeere nga mwerekereza tunaba nga tufunye egaapu tunaba tukomawo ntulaba tekinaaba kiddako olina kyotugambayoko ekisembayo kyonna munange neyanza nnyo neyanza ego tujja otulabako mm. naye tusaba alina ku buyambi bambi mm. atuyambe mm. etaata atudduukirire semakula dde mu mbeera ey'obuntu ono wewaka omupangisa awanene wemuli Mm. waka poloti twagulawo waka poloti kekano kenyini wano enyumba yennyini weli wano mm. kuba mabega oba oyinayo koona abalala abaddako just mulinga wano wennyini eh, wano wenyini wano wetuli eh. mm. okay kale atakumira mpeera abankumira salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh